холодно, наліяло морозами, мерзлі сльози, неначе той хтось, кому це потрібно, затримав весну у полоні без сну, намагаєшся жити, як всі, та не можеш, бо холод в душі не спинити, що зробиш. мене маленька, розбудиш бранці, зрозумів, що бачу весну вісні, як на скелі боровся з мною білява, порушила мені всі мости, ти мені тихенько на вушку досить, підійдем до вікна, за вількою землю зима всю холодно, а ти б мене зрозуміла, якщо б я не вигадав приспів про нас і про ранок зимовий, а ти з монітор на мене, кумедні у нас схеми, звільнити весну з під коварної кри. Я мушу останню надію втілити, де за тиждень до кінця світу до тебе заїду, заберу і поїдем, розповім про весну і про те, як мені ти потрібна. зрозумів, що бачу весну вісні, як на скелі боровся мною білява, порушила мені всі мости, ти мені тихенько на вушку досить, підійдем до вікна, за вількою землю зима всю морозить, а ми поруч з нами весна. Ти ж мене маленька, розбудеш вранці зрозумій, я бачив це все у вісні, як на скелі боровся з зимою біляв, порушила мені всі мости.